Lich, Estera Recibimos a Yair Eduardo Pérez Velasco, alumno del Bachillerato Integral Comunitario número 24 de Santiago Tetepec, con el poema Regresa a tus montañas, de la autoría de Vicente Ramírez, en su lengua materna, el mixteco. Véngase fuerte y caluroso aplauso. Aje eri jo nyanja kuia nunyari koyo yuku chicha nyari chabichi biko nunyari tachicha sakanda chakwi koyo yuku nukaku koyo sa nu chatta koyo kuku chenu saba akoyo paloma takata sa aje eri jo nyanja kuia nunyari koyo yuku nyaku isandong chaka nukoyo kuu nunakaba suku suku nducha chani no ya chamande ama nukwe kweri kubono taki chicha bi shishiko ita rosa saate eri jo o nyanja kun ia nunyari koyo yuku nunyari nyu nyi nyi nyinyi chicha aninya jebokon nunyari tachi chandosha chashita tachi pecho saate eri Cuba não tinha inhi. Bem aqui em força. Te sanandi chichu. Nun jaco yoyuku. Nu ichakono kubo. Inje i. Sa chinyo Sa kwendo chibusano. Nu kuin ja icha. Quana nu ori sa acheri. Kwana sa achinyo ndun. Bende makoyo tukwa. Kwa acha yuchi. Quando yo coyo ichi. Chichang chichaku. cochichatu, kochichatu shananjichu eri. Mixteco, ¿tú qué haces aquí sin tus montañas? Sin el frío de tus nubes, lo airoso de tus cumbres, sin los verdes altos pinares, donde nace la alondra, donde canta el jilguero, se anidan las palomas. Mixteco, ¿tú qué haces aquí sin tus montañas? ¿Por qué dejaste lo grande de tus montes? ¿Dónde cae la cascada con su canción eterna? ¿Dónde embalsa el viento? El perfume de orquídeas, ¿Dónde la noche duerme, arropada de neblina. Mixteco, ¿tú qué haces aquí sin tus montañas? sin tus cálidas tierras que te dieron la vida, sin el aire tan puro que respira tu pecho, sin los duros árboles que te vieron de niño, aprendiendo a dar paso por aquellos caminos. Mixteco, dame un punto donde apoyar mi fuerza, para así hacerte volver aquella virgen sierra, donde un día yo te vi labrar tus cementares, cuidar de tus rebaños, en las verdes praderas, hilando tus harapes y tejiendo tus sombreros. Vuelve allá, Mixteco. Tu arado está en activo. Los frutos del naranjo se han quedado podridos. Tu choza solitaria no tiene luz ni vida. Y todos están esperando. Mixteco, tu regreso. Gracias.